Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ada di mana ini guys sekarang kita buat vlog di mall ένα σε λεφτά να έχει χάρη, χάρη και λάρα. Χάρη. Ναι, χάρη επίσης και δεν είναι خمسة هذا خمسة ريال هذا كله خمسة ريال هذا كله خمسة ريال هذا راني والله تراني والله كمان لا شوف القيمة الثانية ست